ma barbeela ma rusheeya boollaada ma kabeeya ku istaaga boollaada madfacayga ma ku beega boollaada ma kadaaya mise waan bambeeya ah, ma barbeela ma rusheeya boollaada ma kabeeya ku istaaga boollaada madfacayga ma ku beega boollaada ma kadaaya mise waan bambeeya ah. عقلي الحمر طوكيو على عقدي هو ذا اكس سيجار اكس وابل ديرة ما في تبتا سيجا هي الحمر بيل ورت النبضة كاران ديجا انا تولكا إن نحل تحليتو يا ديبا مايجا يا كسار ستيجكا كارك بارب الله حق هذا واحد شوك شوك واحد ضلك الملفق بوكيمة شوك شوك واحد لحن كي جميلة هيجا كوبي كات واحد قاع مديس واحد عيال بيدح واحد لا قرونا واحد نو جاي واحد ما بالبيلة ما الرشية بولادة ما كابية كويستاجا بولادة ما دفعية ما كوبيجا بولادة ما كدايا مسوان بامبي آه. ما بالبيلة ما الرشية بولادة ما كابية كويستاجا بولادة matacayga maku beega boonlado makadaya mise waan bambeeya minni minni minni goobta iska galma aha orodkusa dalma aha kollada idhibma aha dhalada idhibma aha fiyuga ibatay kiya away calankaadii xoolo away shanta xidig xoolo malista ma dhanta dambarka ma dhanta dib ula ka dharagde ka dharagta naacde horta ma ala laxbaa saacad walba la labaa rayd leeftu dacbaa maalinkii ma meydbaa habeenkii ma laangara waxba ma arko miyaa luulay bal iqabo miya naftan maaba suuqa keentay sawir ku geli rabtaa tartan ku geli rabtaa tigtog waxaad ka tahay ari cabed soo lumay ma balbeeya ma runsheeya boolaada ma kabeeya ku istaaga boolada madfacaya ma ku beega boolaada ma kadaaya mise waan bambeeya ma bilbeeya boolada runsheeya ma kabeeya ku istaaga boolaada madfacayo ma ku beega boolaada ma kadaaya mise waan bambeeya horaa dhadhacayow maxaa tirin libertaan rabaya dalbaan ku yeelaa dalba mardhow waxaan ka baqaa tigtag in lagu arko ciidihiina masaajidada kaaga duceynaya crazy nigga kenkaa macakaa cudween kenjaama